Não, começa, começa de novo, vai. Eu não tá esperando. Peraí, não tá esperando não. Vai, você tem que falar quando começar, hein, Zé? <laughs> Agora. Não tem problema, vai, vai. Tem que esperar aí, né, Zé? Vai. Vamos de novo? Você tá errando mais, hein? Vai. Vai. Vai. Eu também. Como é que vai, né? Mais um pra valer, hein? Toda essa você tá fazendo assim. Então, vamos mais um pra valer. Vai, vai, vai, vai. Hum. Aí depois você faz o compilado dos Depois eu erros disse, eu dos vídeos. sei. Minha avó vai- vai- vai falar, esse aqui é o compilado de todos os erros dos não vai lá que nós você mostra esse vídeo aqui, ó. É, vamos. Nós estamos começando aqui. vou, senão, a bateria no canal não. e você é coloca a tela cinza, igual eles uhum. É, faz. Depois Тут же? Все приділ? Все приділ, добрий. Давай.